हेलो गाइस फिर से आप लोगों को स्वागत है एक न्यू वीडियो पर हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना तो गाइस आज हम लोग बात करने जा रहे हैं राउंड ट्वेल्व के चैन सभी के बारे में तो चलो बिना गाली देके वीडियो शुरू करते हैं जल्दी से तो चैन भाई दोस्त के लिए गाना सुनाएगा तो आप लोग ध्यान से सुनना गाना आज हम लोग सुनेंगे जैन भाई के मुँह से बहुत ही अच्छा गाना ये गाना मेरे बेस्ट फ्रेंड को डेडिकेटेड है <clears throat> मरी जय मैं कर दे दवा हाथ रख दे तू लंट पे जरा क्या कह रही है और न चला जाएगा मुझसे तो आप हुक्म कीजिए अलादीन तो एक सुपर बाइक दोनों आके मुझे जो हुक्म अलादीन कैसा बर्बाद पहन चो ये कैसी सुपर बाइक है कहाँ से आते हैं सुपर है तो हाँ हाँ सुपर स्प्लेंडर <laughs> तो जैन भाई मुझे कुछ गाली सुनना है मैं बहुत दिनों से गाली नहीं सुना इसलिए आपसे ही सुनना चाहती हूँ आप गाली सुना दीजिए कुछ मेरे ससुर का फूट गया खोपड़ा और टिकटॉक की माँ का भोसड़ा <laughs> <laughs> गो गो आमिर सिद्दीकी गो आमिर सिद्दीकी आमिर सिद्दीकी थोड़ी जाएगा आमिर सिद्दीकी जैसे बोल रहा है उसका माँ का रुको जरा सबर करो छोटा भाई है उसका मतलब मामा उसका चाचा गांव में रहता हूँ झोपड़े में हाँ पता है तू झोपड़े में ही रहता है बहन चुद तो तो मारूंगा एक मारूंगा चाहता हूँ चैन भाई आप मतलब हाँ। आप कैसे लेते हो मतलब आप कुछ सिखा दोगे अच्छा मतलब बहरा होना पड़ेगा ठीक है कोई बात नहीं बहरा भी हो हाँ। जाऊंगा बैठ जाओ अरे बैठने के लिए बोला समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो ना आ जाओ सर अबे बैठने को बोला है ना तेल ना है मेरे पास यहाँ पे सुतरी के बैठने के लिए बोल रहे हैं बैठ जा देख ऐसे करके अच्छा नाजी भाई भी आपके साथ है मखमल का सोफा डलवाया है एक नंबर ये क्या चुप रहा देख लेता हूँ वो अंधे का एक्टिंग कर रहा है सोफे पे गिल्ली नहीं भूसरी वाला गिल्ली नहीं वो मगरमच्छ है क्या कर रहा है भूसरी के अबे लेनी थी इसकी हाँ हाँ देने क्यों लगा नहीं क्यों देने लगा यार उसको बोलो अरे देखो भाई मुझे लेना है लेना जैन भाई आप कुछ समझ रहे हो क्या नहीं मुझे लेना है देना नहीं उसको हटाओ यार वहां से ना जानवर है लेना है डायमंड प्ले बटन देखा है क्यों ना देखा हमने देखा है नागिन की निगाह है मेरी फोटो खींच लेता हूँ तो बता कैसा था देखो इतना तो बड़ा था और इतना ही मोटा शाबाश बेटा मैं फाड़ू हूँ मैं जंगली हूँ जो मैं तुमसे मिलने आया यहाँ पर हाँ हाँ अभी सही समझा सुअर रह गया सर अरे सुअर भी हूँ रुको जरा सबर करो मुझे माफ करो मैं चला अपने घर सुन दे हाँ बता अब कितने भी हाथ जोड़ ले माफी मांग ले साले बिना तेल के ही मारूंगा हाँ, जैन भाई ये तो फेल हो गया ये तो काम ही नहीं दिया कुछ आइडिया तो कुछ काम ही नहीं दिया दूसरा आइडिया बताओ ना ऐसे करोगे तो आप ही तो पकड़ा गए तो मैं कैसे करूँ कोड बारह रुपए किलो अंगूर अंगूर निकले कड़वे तुम्हारे सामने खड़े चार भड़वे कौन है चैन भाई है अच्छा आप चकोत रहो अरे भाई लेना है देने के लिए नहीं गया वहाँ पे कौन है चकोतरा चकोतरा ये है क्या चकोतरा क्या वो देने के लिए अभी राजी है यार जैन भाई तो आपका तो काम हो गया ये कौन है चमकादड़ कल का चकोदरा कहाँ है यही है <laughs> अबे ये भोसड़ी का ये भोस अरे चैन भाई क्या करूँ लड़के लड़के का आवाज क्यों निकल रहा अरे पकड़ा जाओगे लड़की का

ये तो मुझे बीच का आदमी लग रहा है क्या मतलब इसका मिडल स्टम तो देखो मैंने कहा था सलवार पहन के जानी चाहिए थी पजामे में साफ दिखाई देता पकड़े गए भाई फिर से दोबारा पकड़े जाऊंगा ये आइडिया भी नहीं काम देगा कुछ अच्छी सोचो अच्छी यही काम देगा अच्छा ठीक है देखते हैं तो आप लेते कैसे हो ऐसा कुछ नहीं होता आओ कमल चलते हैं ये ये तो सरकार की मान लेगा पांच लोग और हैं सुन मेरी बात इट्स हर चॉइस हर अबे हरी तो ना है साले नर जिंदा नर है नर हमारे बॉस सरकार को एक बार डिटेल निकालने दो मैं खुद बचा लूंगा उसको वो जैन भाई आपका तो काम हो गया एक मिनट एक मिनट चकोतरा तो क्या हुआ अभी यू पहले कि आप शिवा को जानते हो हाँ सारे हमारे शिवा का भी लेना है भोसरी वाला तो, तो शिवा भाई का हमको नंबर दे दो जाना शिवा अभी से शुरू हो गया बहन पहले इसका ले ले उसके बाद उसका नंबर लेना चलिए आप ये बता दीजिए कैसे दिखते हैं शिवा भाई कहाँ पर है नहीं उनको किसी ने नहीं देखा क्यों इसका पहले देख ले बहन उसके बाद उसका देखना तो किसने देखा है उनको शायद उनके लेफ्ट हैंड ने तो लेफ्ट हैंड का कॉन्टेक्ट नंबर दे दो चो देख कर लेने गया था अभी पूरा गांव का नंबर चाहिए उसको जेम्स बॉन्ड उदा बुर्ज खलीफा से मिला मनोज तिवारी से साथ में पी चाय मैं फसड़ी के लेफ्ट हैंड का नंबर पूछ रहे बुर्ज खलीफे ये कूदा ये बहन के लोड़े लोंडा तू कैसी लगी चकोतरे के साथ धोखा धोखा नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा बहन वो लेने गया था देने नहीं oh, no. गजब बेचती है हेलो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में बताओ कैसी लगी वीडियो और अच्छी लगी तो ज़रूर नेक्स्ट वीडियो